Сайн мэцэн намайг баярцдаг гэдэг байла гэж дууддаг. А одоо хайр уран сайхны киноны гол дүр Сарнагийн дүр тоглож байна. Тойролцоогоор нэг 14 5 байж магадгүй хаа. Яг сайн тоолж байгаагүй юм байна. А дөрөв. Англи, Монгол мэдээж, Испани, айгүй жоохон Франц, жоохон <laughs> ойлгоно. 2005 онд гэдэг чинь хэдгээр ангид байсан юм бэ? 9-р ангид байсан юм байна. 9-р ангид байхдаа олон улсын э, шинжлэх ухааны хим, физик, биологийн гурвалсан юм олимпиадад Монгол улсыг төлөөлөн Индонез улсад 3 оюутантай, 3 одоо сурагчтай хамт оролцож байсан. За шүтээсийн гитэмсийг төгсөж исэн бакалаврын зэрэгээр Өмнөд Африкийн их сургуульд Манкосагийн менежментийн сургуульд 2012 онд бас бакалаврын зэрэг хамгаалж исэн. А дөнгөж сая 2 жил э, жил хагасын өмнө бас Английн нийслэл Лондонтноо Хатан хааны драмын төв сургуульд э, магистрийн зэрэгээр кино жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. Ингээд нийтдээ 3 юм байна. Хамгийн анх сургуулаа төгсөөд гоёо компанид маркетингийн ажилтнаар орж исэн. Э, Татвар нь хасагдаад гар дээр нэг 600 20 20 мянга ч үлээ тэр хавцаа ирж ирсэн. Тэгээд нөгөө хоёр хуваагдаж 15 15 хоногор ордог. Тэгээ хамгийн анхны 300-аад мянган төгрөгөө аваад ээж ээж автаа айгуу гоё бэлэг авч өгөөд бас цалингийнхаа дээж гээд авч орж исэн. 2007 онд Торог гагантлагт загварын сургалтанд сурснаар загварын гараа эхэлсэн амар олон ормоор хэлсэн шүү дээ. Аа яг дарааллуулж хэлэх юм бол угаасаа зөндөө орон байгаа. Тоолж үтсэн. Нийтдээ 37 орноор аялсан байсан. Аа тэр дундаа ер нь бол аялаагүй төв гэх юм бол одоо Австрал, Латин Америк байгаа. Бусдаар нь ол явсан. Антарктид бас очиж үзэж байгаагүй очно гэж мөрөөддөг. Мм, Чажин лам юм үсэ. Чажин лам юм үсэд яагаад ч маш их туртай. notebook. Whitney Houston-ы I will always love you. Би ер нь Латин Америк бүжиг бүжгийн хит хитэн төртлөг бол их айтайхан бас бүжиглэхийг бас хичээчнэ. Мөр хацар маш гоё сэтгэл төрчихсөн. Яа гэх юм бол бас миний хүндэлж хайрладаг найзын маань нэг яг энэ кинонд оролцсон тоглооч ээ гэсэн саналыг тавьсан учраас хайр мэдрэгцээ. Тоглох үеийн хамгийн хэцүү сцен сэтгэл зүйчийн өрөөнд ер нь яригддаг одоо сарнай болон тулгай хоёрын харилцан яриа бас нэлээд уур чадвар шаардсан юм шиг надад санагддаг. Аа маш олон төрлийн сэтгэл зүйн одоо да, сэтгэл хөдлөл, эмоцийг мэдрэх шаардлагатай бас хэсэг учраас бас үнэн байх хэрэгтэй учраас тэр тэр хэсгүүд юм болов гэж бодож байна. Хайр хаанаас эхэлдэг вэ? Хайр хаана оршдог вэ гэдгийг сарнагийн дүрээс олж харахыг хүсэж байна. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт үзээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд энэ киног үзээд найзуудтайгаа хайртай хүмүүстэйгээ киноныхон тухай болоод энэ киноноос өөрөө өөртөөхөө амьдралд та ямар нэгэн урам зориг, ямар нэгэн санал, бодол те жоохон ч гэлээ гэсэн тийм идея авсан бол тэр тухай ярилцаарай гэж хүсмээр байна. Баярлалаа. Баяртай.